Robimy tak, żeby obok siebie spokojnie. Zapisane? No. Można było nie Zapisane. chodzi o to, że ten jeden, Jaki jest plan dzisiaj, Daniel? No co, zmienimy z odległościówki, tak? Na bata. No Już nie będzie zanęta zwykła. Na... Można też, wiesz, na początku odległościówka, potem bat, co nie? Można, trzeba będzie próbować. Tak jak mówisz. No. Okej. Okay. Nasz trener? Hello. I nasz kandydat na mistrza. Zamentę z przypalonymi konopiami i pojechałem na Blizanowice, kurde, na nockę. Jak wieczorem, kurde, wrzuciłem zanętę, to rano, chłopie, aż się, kurde, aż się gotowało. W wodzie aż się gotowało. Taki biur był, kurde... Co ty gadasz? ...że się w głowie nie mieści. Właśnie na przypalone konopie. Ale jakie sztuki? Zanęta z przy... No kurde, 55, 60, kurde, to, to, to był normal, kurde. Takie sztuki. Ale, a, a płocie, płocie jakieś? Płoci nie było, nie? nablizano, ale leszcze kurwa, właśnie dziwne, nie? Powinna być płoć kurwa, a, były leszcze. No i dobrze, dużo sztuki, a po ile tak na jedno wędkowanie? Ile sztuk? No. Nie wiem, nie pamiętam, to było z 3-4 lata temu, kurde. Pamiętam, Ale kilka. Ja, no było, było. Kilka. Było, było, było, ale mniejsze też były, nie powiem. Y, co jeszcze? Co łowimy? Łowimy wszystko, co pływa w wodzie bez żadnego wymiaru. Tylko kaczek nie łapie. Tak. E, czas trwania, czas trwania zawodów dla najmłodszej grupy dwie godziny, dla starszaków trzy godziny. Co? Wszyscy po trzy? Super! Więcej bardzo fajnie. Cieszy mnie to, że tak chętnie podchodzicie do wędkowania. To trzy godzinki wszyscy łowią. Y, trafiają się tutaj dość licznie, panowie słuchajcie i dzieciaki słuchajcie. Trafiają się tutaj byczki. Byczków nie wpuszczamy z powrotem do wody. Jest to... Słucham? Do siatki i one zostają zabrane. To ktoś, kto będzie chciał na patelnię, to sobie zabierze. Pierwszym sygnałem do rozpoczęcia zawodów to jest, nie wiem jak, jak nam czas pozwoli z losowania, ale myślę, że do za 15.10 powinniśmy się uporać z losowaniem. Po losowaniu każdy zawodnik wędruje bezpośrednio na stanowisko wylosowane i rozkłada się, przygotowuje się do wędkowania. Pierwszy strzał z tego mojego karabinu będzie oznaczał E, wędkowanie, e, zanęcanie. Będzie to 15 minut przed rozpoczęciem łowienia. Drugi strzał, e, rozpoczynamy, rozpoczynamy łowienie i trzeci strzał, koniec łowienia. Opuszczamy ten pośredni na 5 minut, przed, 5 minut do końca zawodu, bo to nie ma sensu a trzeci strzał będzie oznaczać koniec. Wędki wyciągamy z wody i czekamy na brzegu do momentu przyjścia sędziego z wagą. Rybki ważymy. Wracają do wody za wyjątkiem byczków i, i tyle. I pakujemy się, wracamy tutaj. Po y, podliczeniu wyników czekać będzie na Was kuchnia przygotowana przez y, pana Mirka Lechola ale w zastępstwie będzie drugi yy, kucharz. drugi lechol może być też tak. W każdym razie będziecie obsłużeni. Y, w międzyczasie wyciągniemy jakieś napoje i słodycze, y, które dzieci będą mogły sobie po wylosowaniu zabrać na stanowisko. Kiedy? No, pan na sam Kiedy? Kiedy? Chodź trzy, trzy osoby. Nie? Jest szóstka. Szóstka, tylko można nie ma. No, ale szóstka. Została szóstka, no to. Była szóstka, bo tą przezostali na ósemkę przerzuceni. Tak, tak. To szóstka została, no to jedno. Na małym stawie. Tutaj na małym stawie. nie zgłosiło, to jak te numeracje lecą? Maksymilian Zawadzki? Nie wiem, dawaj, jedziemy. Szóstka, dobra. Mateusz Kostiusz? ale nie na, y, tak jak wy macie, wy no. macie tam e, y, płytujny z MDF-u, e, pianka pod spodem, tam nie można Tak, i tego to jeszcze zrobić. chyba Muszę takie naciągnąć dziurkę. w ogóle, takie... No tam nie można tego zrobić. Dobra. Jak się zahaczyła? Ta dobrze się zahaczyła, bo no, czułem tak. haczyk. Dawaj, dawaj. no, no nie chciałem skalecić. Tam tak to będziesz o uklejkę szanował. Ty kurna bierzesz tu odpad, tam masz kurna odczepiacz. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. A dobrze mi go pokazałeś, bo bym go zgnił. Zobacz. Rozgrzać ręce, kurna, Bartek. Na co? Do klaskania. O, <laughs> Dawaj, przerzucaj. Kacper. Pisz? Hmm? Śpisz? Nie śpię. Chodź stówę, śpię. <laughs> Młody. Wicek, zapożyczcie mi 50 zł. Ja nie mam 50, mam całe 100. To pożycz mi 100, a 50 mi będziesz winien. A nie wiem, czy pan wie, że teraz są zawody. Tak. Ale mnie to nie obchodzi, ja nie chcę tu żadnych... Mój kurde łapica uciekła. Wędkarskie zawody. Dzień dziecka. O, o, o, jest. Ładna? Ładna. To chyba ty największa chyba jaką złapałeś dzisiaj. Ładna, no, no, ładna. No, Dawaj ją. Śledź. No to taka na patelczkę, nie? Śledź. To już jest śledź. Nie powiedziałbym, że to jest ukleja. Weź. Czekaj, ja ci to odhaczę. Trzeba ją nagrać, bo to jest rekordowa ukleja. Największa do tej pory. No. Ale ładna, ładnie walczyła. Jak na ukleję, to ładna. Taka. Taka ukleja. <laughs> Jest cała? Jest. Ładna. Tylko ją ta, proszę. Jest. <laughs> Dobra, już za, zabieram od siebie, czekaj. <laughs> Oto jest y, nasz zawodnik, y, Daniel. Jaka była taktyka na dzisiejsze łowienie? No, taktyka była taka z dna, ale nie powiodła się. Zapłótki z bioniki postawiliśmy na ukleje. Udało Opłaciło się? No, opłaciło się. Na białego robaka. Jaka była strategia? Na bata łowiliśmy sobie. Jak z nęceniem? Non stop. Nęcenie co dwie, trzy ryby mhm. donęcaliśmy. Utrzymała się ławica? Ławica jest cały czas. A już skończyło się łowienie? Skończyło się sygnał, nie można. Czekamy na sędziego. Czekamy na sędziego w tej chwili, ale myślę, że Daniel tutaj jako mm, nasz podopieczny będzie miał jedno tam z y, pierwszych miejsc, wysokie. Myślę, że na podium stanie. Też tak myślę i trzymamy za Daniela kciuki. Jest z nami jeszcze Jula i kolega Daniela, który za nie mógł. Nas można zobaczyć? 1735. Wow. Kilo... No, ale wiadrem, nie? Wagą <laughs> wiadra. E, 70 jako wiadro, nie? tak najwięcej. Koniec zawodów. Za niedługo dekoracja. Zawodników. Nagrody. Tutaj proszę zobaczyć. Zawody sponsorowane przez Dive. Niestety nic przedstawicieli się nie pojawił. Podium. I gwóźdź programu Daniel, nasz zawodnik I mieć z drugiego planu Julia I ja się w końcu nagram Jeszcze się nie nagrywałem dzisiaj Sweet focia Sweet nagrywka tu bardziej I czekamy, jeszcze ważą chyba Daniel, tu najpierw Zasłania się, zasłania się na... Będziemy tu siedzieć do wieczora. Bo to jest naprawdę lekceważenie jeden drugiego. Mówiłem. Pierwszy? Pierwszy. W kategorii do 14 lat Daniel Fitas. Brawo! Brawo! I teraz kurwa jedziesz za nim. Czekaj nagrody, Daniel! Wstaje, stawaj, stawaj! Tak. Filmuj! Yes! No ja wiem, chodź. Nice. Drugie miejsce. Przecież filmowo... Ty kurwa zadzwoni do Bartka od razu. Filmuj, filmuj, filmuj, filmuj, jeszcze filmuj. Uwaga, 925 gram. Trzecie miejsce. Klaudiusz Mikałowi. Super, trzecie. miejsce. Czwarte miejsce. Michał Krych. Daliśmy radę. Daliśmy radę. No nagrywa, jeszcze nagrywa, bo stoi na podium. Nagrywa. No ma puchar, dyplom jakiegoś kija, kołowrotek, czapki, kurwa, no. Dobra, dobra, zaraz. Pełnisz kostu. Stop! Też mi głowa boli. Sí. mnie ktoś bambola walnął i tak już 85, a to miał 315, 390. Przepraszam w ogóle. Oni z kilogramami się chyba pomylili. Nie, dlaczego też nie chcę był Trzy razy płynie. Najmłodszy y, ten, no węgla w też płynął i do 40, około tego Chwila dla reporterów. No, Daniel! Выйти с ну, ну, питания все. Лишь конец?